typowe po niemieckie domki na ulicy Komeńskiego we Wrocławiu numer 38 i 40 domki w miarę zadbane pokryte po niemiecką dachówką a tak wygląda ulica Komeńskiego w kierunku ulicy Berberysowej